Next up on the chopping block aims the great to the stage. And we get to search La Dolce. Baby, they can jump and make the sound smooth, ayy. That's a love walk down the street, Snoop, wake up, back, uh, ayy. Jump on hit down the cop three, yeah. Baby, rot de junk om mij, dat gaat smooth, yeah. Hey, that's a love hook, draai naar bitch, Snoop, wake up, back. Wake up in the morning, ik laat het gedaan, maar shit aan mijn a Ik loop ook in Kisha, die wat daar ook, kans ik She's als ze ik hoor het te de zon van de dat komt de talempel in schema. Bloedje beklemmen, hoe kon ik denken aan jou? Als ik nu echt aan mijn dan shit ik op weg. naar Zij gaan me zien als de legend, interview zonder een genre. Is voor mij hetzelfde als alles zonder best. Maar the weet mij niet meer te bellen, wel pan op mijn binnen. Nee, ik gaat niet redden. Hey, yeah, Jonko Piroto rode komt met een grijs smoel, ey. Ja, ze love hoe ik draai naar Big Snoop, ik heb bij. Ah, ey. Jungle heet in een kampvuur, yeah. Pas die brand, zitten lang door, ik up bij. Ha, Baby rode John met een grijs smoel, yeah. Ey. yes, ze love hoe ik draai naar Big Snoop, we ey bij. Voor jou en voor jou, want mensen. DJ Cass y Lumen con